Go，脚尖，脚尖，启动。走，三，爸，一，出爸。 不知道你为什么事情而哭，但是我希望你明天可以表现比今天更好，好不好？跟自己比赛就好了，跟自己比就好了。记得节奏一定要打出来，不要去管，十五的慢，慢慢来，想一下，龙导，可以吗？可以。不要哭啊，今天千万不能哭哦，好吗？ 大声一点，懂不懂？懂。你们等一下，好好的去表演，打一场球给大家看，好不好？好。 三公尺的距离，后面这个人可以喊撞，他就来他。你上去的！好，等下我再讲一次，全部给卡手，给好了。三，一。 Oh, oh, oh. 不要那个，因为那个掉分，说你啊，为什么你不敢去接呀？你懂我意思吗？跑那个那个，我 <laughs> 差点撞到，就在在旁边接就好了嘛，么轻松嘛。好，有。今天都没要打哦。你你今天等一下不按打，明天补手。要惩罚你哦。今天打的很好啦，懂我意思吗？来，面向我，六四三二点。 对，很好。对，向下，用力挥。你觉得我的智商分不清楚你是故意的还是那个吗？啊，结果我我有生气吗？没有，没有，很无辜。我跟你都就倒霉啦，对，Go。我觉得小朋友，对啊，参加半球队。 很好，可以学习一些团队精神，然后也可以练一下体力。那虽然有时候很辛苦啦，但是你要有付出才会有收获，也就是平常要一直努力的练习，然后在比赛的时候才会有比较好的成绩。表现不好的时候，他们就会自责，就会难过。所以我觉得也是要，就是要教导小孩子说。 得失心不要那么重，因为有时候其实比赛也是在学习经验，不一定要赢啦，对，就是有学习到经验就好。 <laughs> 我不要讲了， <laughs> 你害羞了。